大家好，这里是老郑，现在是四月十号下午三点。今天据说的话是俄军要在奥德萨有什么破坏行动，然后今天一天都是戒严的，然后乐得清净嘛，就在家里面看看书啊，写写东西。嗯，这个就是传说中安东的妈妈做的茶，然后把它放到杯子里面，倒入热水，就可以喝了。 里面基本上就是一大块橘子，然后和糖混在一起啊，不和蜂蜜。因为今天不能出门嘛，所以说昨天工作量一下子翻两倍，到晚上九点才回的家。我的天呐，然后，嗯，我们选的那个司机，就是你们说长得像憨豆先生那个人啊，他开车送我们，但他以前是个暴走族，你知道吗？ 我的妈呀！他开车开的简直是，我都快把我的胆囊给吐出来了。嗯，然后他在加油的时候还在那给我跳舞看啊。 然后我回到家，现在我还是想吐，晕车到现在。所以说，这真的不是一个轻松的活儿。呃，就反正今天的话，在家里面看看书，写写东西，挺开心的，而且还有咖啡，泡着牛奶。 <laughs> 行吧，今天这个视频挺无聊的，然后谢谢大家。